эки миң он экинчи жылы апрель айынан бери биздин район ушу область боюнча биздин район как пилотный район болуп э, эсептелинип ушул проект биздин райондо иштеп жатат туберкулездун туруктуу формаларын аныктоо боюнча анан кийин э, ушул курак учук менен ооруган бөлнөлөрдүн алдын алуу биринчи ушул э, биздин баягы лабораторияны эксперт аппаратты коюш үчүн Э, башында ушу бизде кичине бир аз шартыбыз болбогондуктан ушу проекттин негизинде ушул лабораториябызды ремонт кылышып э, шарт түзүп беришти э, үй бүлөлүк медайымдар менен үй бүлөлүк дарыгерлерди биринчи окутушту да жинексперт аппараты бул кургак учукту биринчи ривампицин антибиотигине туруктуу формасын аныктайбыз мунун өзгөчөлүгү бул аппарат ошол биз таппаган учурда дагы Э, бул ушул молекулярный основада кичинекей болсо дагы таап чыгып бере алат э, мурда биз э, аны областка жиберип аяктан эки айдын ичинде чыгып келе турган болсо мунун өзгөчөлүгү ошондо эки сааттын ичинде биз бактериоскопиясын дагы микроскоп менен дагы жана бул аппарат менен дагы эки сааттын ичинде аныктап бере алабыз бул жерде бизде бир айда бир жолу школа пациентов деген болот больной менен беседа жүргүзөбүз больнийлерді э, айылдағы врачтар медсестралар арқылы шақырып алып э, беседа өткіземіз аларға қандип дарыланыш керек қандип питаться етіш керек дарыны тыштабаш керек егер э, дарын тыштаса мындан ары дагы болып қалса қайра орып қалшады, мындан дагы орызу күчөп кетет Ошылыр ошолор жөнүндө айтабыз ага чейин айылдан дарыланышчу врач беседа болчу эмес да мындай мурунку караганда лечение жакшы ушул эки миң он экинчи жылга чейин деле бизде доц программа иштеп жүргөн анын жумуштары аябай эле көп болчу э, кургак учук врачтар өзүбүз жөнөтчү элек да анан дарыгерлер үй бүлөлүк дарыгерлер көп көңүл бурбапчы эле анан эки миң он экинчи жылдан баштап проект түзүлүп калды жаңа аппарат қойылды жын эксперт анан э, инфекционный контроль кирди ал проект киргенден баштап биз башынан эле бүт биздин дарыгерлерди медайымдарды бүт үч айдын ичинде окутуп чыкканбыз юсайт аркылуу сыгат району боюнча он сегиз үй бүлөлүк дарыгерлер бар ошолордун топ тобу бүт өздөрү аныкташат өздөрү акырын чогултуп медсестралар медайымдар бизге жөнөтүп калышты поликлиникага өздөрү э, диагностикалык алгоритмди өздері жазып башташты да анан көп эле биздин жумушта өзгөрүштөр болду мурун баягы больнолорду өзүбүз карап өзүбүз диагностикага жөнөтүп больницага өзүбүз жөнөтүп бүт жумуштарды өзүбүз эле жасай берчү элек башка маселелерди чечип калдык да мониторингке барып калдык алыскы үй бүлөлөргө консультация берип үй бүлөлүк топторго кандай жардам керек полностью ошолорго неметип калдык да көз каранды болбой на июль месяц у нас на лечении, на амбулаторном лечении находится 5 больных. Эти люди приходят к нам сюда каждый день, где мы э, им выдаем препараты, назначенные врачом-фтизиатором ЦСМ. В нашем присутствии у нас есть разовые стаканчики, вот они. Э, данные люди ведут прием в нашем присутствии этих препаратов. Вот. Значит, на каждого больного заведена ну, такая простая коробочка, где находится его карточка, где находится ТБ-01 и где еще ведется карта учета таблеток. Если бывают такие случаи, что человек не приходит, то участковая медсестра э, идет, значит, туда и там дает эти лекарства. Или же мы уже договариваемся с родственниками, чтобы они уже следили за приемом, ну, вызываем через них, чтобы, нет, они не принимают, но звоним, где он находится, идем туда и все даем. В общем, вот так.